Ah, olha, olha. Só encostar um perto do outro já começa a brigar, gente. Ah, olha, olha. Uh-huh. A galinha é brava. Ah, separa, mamãe, separa. A mamãe separa, briga. Ah, mamãe Educa, quer ver separar? Ah lá. Ela tá dizendo, não fica brigando, menino. Não fica brigando, menino. Olha ah lá, a mãe é Eita, Dói. Tira, Dói. Tá. Ah, é do negócio. Ela ficou presa. <laughs> Tadinha. É. Oh, é, meu. É, é. Tadinha. Ela tava... Não, é porque ela tava tentando sair pela ali, ó. Aí, ela agarrou aqui a cabecinha dela. Ela tá querendo rodear a água. É. Hum, gente. Então é isso. Ixi. A <laughs> onça beber água. Vamos ver a onça beber água. <laughs> beber água, a onça. a <laughs> onça beber água. Você eu arredar mais pra cá, pra sombra. Quer beber água? Oh, oh, oh. Sai não. Não pode. Será que nós pedras lá pra eu conseguir sair de lá? Ah, daqui. Vem cá, bebê de papai. Ah, Ela já não liga os calotes tá da mamãe não, mas os outros já ligam. Que gracinha, gente. Que gatinho, hum. gente. Essa, essa é gostosa. Quem é essa, Thay? É, é uma galinha.